dia kemalangan dengan belalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tekan. cuy bagaimana kabar korang hari ini saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy seperti biasa saya cakap ya jangan lupa basuh tangan ya cuci tangan dan selalu jaga SOP jaga kesehatan pastinya cuy ya. Oke, sudah lama banget ya kita nggak mereaksi lagi eh, lawakan-lawakan uh, dari sepatu cuy ya, sepatu. Sepatu Reunion live cuy ya. Oke, di sini saya akan memilih requestan dari teman-teman kita cuy. Sebenarnya banyak ya yang dipinta oleh teman-teman kita, tapi saya akan memilih ya untuk hari ini cuy. Seperti biasa saya akan mereaksi ini tiga part ya. Uh, part pertama, part kedua dan part ketiga layaknya project lawak cuy ya. Dan di sini judul sepatu sepatu Reunion Live yang kita akan review itu adalah sepatu Reunion Live Al Puasa 2020 cuy ya. Episode yang pertama cuy, episode yang pertama. Mengapa saya tertarik ingin mereaksi video ini cuy? Karena di sini thumbnailnya ada bintang tamunya ada Afifa lagi cuy ya, Afifa. Oke sebelum kita lanjut buat korang semua jangan lupa di like ya video ini cuy ya. Uh, saya berharap banget korang bisa bantu like, komentar di video ini cuy ya karena berkat komentar korang atau like korang bisa membantu saya untuk mendekati algoritma YouTube cuy ya. Karena algoritma YouTube sekarang itu tanpa like dengan komentar itu susah untuk kita dapatkan cuy ya. Oke langsung aja cuy ya tanpa banyak cakap lagi jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3 2 1 Wah ini kok kecil banget suaranya cuy uh, episod 1 bahagian yang pertama So macam biasa video ni bukan video reaction tapi lebih kepada layan oh, oh di sini adminnya nggak pakai mic cuy ya Oh baru besar suaranya je. Eh. Okay. <laughs> <laughs> Kau nak mihun tadi kan? Mihun, mihun, mihun. Mailah. Huh. Okey cik, saya faham ya. Uh, yang dimaksud mihun, kalau di Indonesia tu cakap mihun itu yang kecil-kecil itu yang warna putih gitu ya. Tapi kalau di Malaysia ternyata mihun itu sejenis... Uh, uh, eh, mie tapi yang agak besar gitu ya agak besar oh, <laughs> nih kayak ini nih cuy ini agak besar dia eh, eh, Ya, ya. Kau masak ke cincang mi ni. Berterabuk. Api <laughs> kau ni kau jadi. Agak besar ya. Oh, ah. oh Susana. Tak, tak, tak, tak, tak. Tak boleh. Eh, aku tak boleh. <laughs> Ah, dah, dah, dah. Kau lah. Allah Akbar. Dis. Ya, ya, ya. Aku nak beritahu kau ni aku cerita dengan kau sebab kau ni di ada orang lama kampung ni tau. Iyalah. Ah orang lama otai. Takkan kau otai, otai. Kita kampung kita tak ada buat persiapan apa-apa untuk menyambut Ramadan ni. Beginilah. Bukannya apa, aku selaku bendahari kat kampung ni. Hai? Eh? Duit tabung tak banyak. <laughs> Jadi kalau kita nak buat persiapan macam kau cakap sambut Ramadan tu agak macam tak berapa berjaya lah tahun ni. Eh, Orang selalu seronok sambut gaya je. Ramadan tu patut kita sambut. Duit dah oh, tak banyak. Oh, di sini menyambut ya ceritanya. 1300. 1300. 1300. Mana ada kes begitu? lah, lagi pun bukannya apa, Mubi. Bila sambut Ramadan ni, kita jangan membazir-bazir sangat. Yang penting uh, tu ibadahnya tu. suap betul, kita betul. kotor. Tak kemas. Kubur, berselerak. Kan susun lelok kubur tu kan cantik. Tengok kat engkau. Ha? <laughs> Umur tu dah macam gitu. Kau tutup-tutup lagi pula rumah aku rumah lain kan. Aduh kau ni. Nanti kita upah. Ada <laughs> ada aja. Ke apa ke kenalah diri kawasan kubur tu. Nanti pasal lampu ke apa lawa sikit. Ya. Ha. Nak buat apa kubur ke pasal lampu? <laughs> Bukan kubur, pasal aku surau. Eh, Jalan apa semua Su Surau. Kan cantik. Terbiarlah kau ni aku ingat. Eh, beginilah aku nak tanya kau lah. Surau itu kayak lorong kali je. Ya? Si Budin tu bila balik? Jalan. Hilang saya nak makan kau cakap pasal budin tu lah. Budak yang berjunting arah kat keluarga. Ha? Burukkan nama kampung kita. Eh, pasal dia lah abang aku mati tau. Kau tahu tak? Hmm? Ha? Dia tu anak abang aku. Pasal dia punya perangai sampai tu. okey, okey, okey lah. Dah, dah. Dulu tu dialog ke? Bila dah marah suara tak ada. Sabar, sabar. <laughs> makan. Eh, nak pergi mana? Sekali makan dah hilang. Macam tu je. Ni siapa pula ni? Budin dah siapa ni? Bawa keluar penjara. Budin? Ya. Dia dah sampai rumah lah. Dah sampai kat rumah. Akal bentuk, mari kita rumah dia. Aku nak bagi tahu dia ni. Mari, mari, mari. Ya. Eh, kamu jaga kedai, kamu jaga kedai. Kamu jaga kedai. Okey. Ini ada beberapa scene yang sudah saya react cuy ya. Uh, kompilasi gitu ya, kompilasi ada yang saya sudah react di scene yang ini cuy. back back dia tuh Assalamualaikum kayak jam ya Assalamualaikum ayah mak <laughs> Assalamualaikum ayah mak ayah mak ayah mak Assalamualaikum ayah mak mandu air <laughs> keluar ayah mak uh, udin dah balik mak ayah Assalamualaikum <laughs> belalang pasal belalang mak, Udin mak Budin Pak Deris Pak Di. Kamu dah balik nak? Ya, Pak. <laughs> Saya dah saya dah balik, Pak Di. Ya tak Allah. sangka kamu lama tak jumpa. Cantik handbag. <laughs> handbag ya, handbag. Saya di penjara saya buat kraft tangan. Lima tahun mengajar saya erti kehidupan di penjara sana. Alhamdulillah. Cuma, uh, Pak Deris, uh, se sepatutnya Pak Deris, uh, ah, tiga hari lepas uh, mak dan ayah saya datang. Katanya Mal. nak ambil barang ni. Uh, jadi, tapi <laughs> tapi mak, mak ayah saya tak datang tiga hari lepas. Tapi hari saya hari ni tak ada. Mak, ayah, Assalamualaikum. Mak, oh, tak ada. Udin, sabar sikit, Din. Bagi Pak Deris jelaskan pada Budin. Kenapa Pak Deris? Kenapa Pak Des? Dek, masa hari yang sepatutnya mak ayah kamu melawat kamu dalam perjalanan. Kemalangan. Orang kemalangan, Budin. Meninggal. Astaghfirullahaladzim. Betul ke ni Pak Des? Betul. Dia kemalangan dengan belalang. Budin. <laughs> Sabar Budin. Takkanlah sebab belalang Pak Deris. <laughs> Apa dah jadi sebenarnya Pak Deris? Mak ayah saya. Kenapa Pak Deris? Mak ayah kamu kan kalau melawat kamu naik motor. Ya uh. Hari itu pula dia lupa pasang visor. <laughs> jadi masa dia tengah bawa belalang tu masuk mata tak nampak tak nampak nampak terentam batu. Allah Allah Akbar. Janganlah kau sedih kan. Kat kampung kita belalang banyak. <laughs> Jangan kamu sedihkan. Berapa tahun saya menanti saat ini untuk saya kembali ke keluarga saya, Pak Deris. Budi, uh. Ya. kamu nak jumpa tak belalang yang melanggar mak kamu? saya tak nak tahu pasal belalang tu, Pak Deris. Saya tak boleh nak tahu. Pasal belalang. Pak. Pak Deris pergi masa tengok kematian tu. Uh. Pak Deris tangkap lalang <laughs> untuk tunjukkan pada kamu. Itulah puja kematian mak dan ayah kamu. <laughs> Lucu banget ya. Pasal apa? Meninggal orang tua ini. Pasal lalang. Oh, sudah selesai. Alright guys, itu saja untuk video kali. Okey. Okey itulah tadi sepatu Renan Live Al Puasa 2020 cuy ya. Episode pertama cuy, yang part pertama cuy. Jadi buat korang ya jangan lupa ya. Kalau memang suka video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja cuy ya. Tapi saya harap banget korang bisa bantu saya untuk like video ini dan komen juga di video ini cuy. Dan kita akan lanjut nanti ke part yang keduanya cuy.